On se parle tout le temps, donc je n'ai rien de nouveau à vous dire, sauf bonne fête. Non, trop émotif comme message. papa, j'ai un sac rempli pour toi! oh, elle m'intrigue, Pépine, Pépine! Regarde, papounets! de oh, mais qu'est-ce que tu m'as apporté? <laughs> Pour une fois, je connais le nom de ce que j'ai trouvé. Du maïs soufflé miniature. <laughs> eh bien, tu as la moitié de la bonne réponse. Hein? <laughs> oh, c'est bel et bien soufflé, euh, mais ce n'est pas du maïs. Euh, quoi? Ce n'est pas du maïs soufflé? non, il s'agit d'amarante soufflée. C'est un légume qui se cuisine comme le maïs soufflé. Oh, elle est belle, cette plante, mhm. avec ses fleurs rouges et ses fleurs vertes. Wow! Et on peut même manger les jeunes feuilles comme on mangerait euh, euh, des feuilles d'épinards, tiens. On peut faire souffler ses graines, manger ses feuilles et mhm. décorer sa demeure avec. Oh, c'est une plante parfaite! Oh, pas aussi parfaite que toi, ma pépine amarante d'amour. <laughs> oh, papa, hmm? avec mon maillet soufflé... Euh, ton amarante soufflé. Euh, euh, oui, on pourrait faire une, un marathon de la nouvelle série originale de Babyflix. Chose étrange. Oh, quelle bonne idée, pépine. <laughs>